22 horas 28 minutos. Si está en un taco, mire a su alrededor. Sus vecinos seguramente van escuchando radio, igual que usted. La publicidad en radio aprovecha cada momento, porque la radio forma parte de tu vida, la radio Asociación de Radiodifusores de Chile, Archi.